hello ba guys mwe bali kudda ku youtube channel yange so ne leero nkomyewo nengatta empya bagiyita nike gofries so ndoza omuntu omulala wali mujambalamu nagibalaga so lets continue engatta eno kyenjagaddeko ennyangu yakwambala si ya buguwa mukusumulula ate mbunkonsibe aa nengatto yo oyina engeri gyeyemenyamu olaba giyita erisimpo okujambala zogiraba nemumaaso enkula yayo gyeyakulamu kugamba erisimpo tebola kintu kyonna oba jiini oba shooti etulako obutulonsonga erisimpo okujambala temenya ekisooka ewewuka ekyokubiri eri soft ogisimulako obusiimuuzi nozogiraba engeri gyeyakulamu nemumaaso gaayo noza mugyetegeeza kyengezako bbanyonyola kugambayo teweetaaga buguwa oyasoonyiga mbunyezi kigere ate wegwa ku bano abaddusi banabakola physicals ebyebakolera bulungi nnyo abajoginga ebyokuyambako obutakunyiga kigere ebyekwanguyizamu nobaodduka misinde oba odduka bulungi ngaobwewuka era osobola nosala saizi bulungi olwengatta eno engatta eno yafulumiddemu kala ssatu gye twasoose okulaba ya black kati sonene ya bulu gyetulabye kati naye okusatu noza mugirabye mumaaso awo noza mulaba kyemba nyonyola yanjawulo nnyo engatta eno eri ku maketi buli wamu yetreninga saawa zino era wotagisakingamu mm, oba nimbi lwansoa engatta eno nungi nnyo okwambala era nengatta eno yafulumye eba osobola ogishippinga okuva ebweru n'ogitumya naye si ya bbeeyi nnyo olwansonga bbeeyi yaayo yonsaamusaamu eza mumaaso awo akasente komujja kukalabako nga bateddekawo mumaaso naye ngayo nga tonungi nnyo yakwambala era yo teboola kintu kyonna kyotaddeekonoza akasente kaako kembala zaawo mumaaso bwemala nnyo okulaba beeneyanziza